Բարև։ Արի միասին սովորենք ամանորի մասին նոր բառեր եւ բարելավենք մեր բառապաշարը։ Let's learn new words about new year and improve our vocabulary. Ամանոր Ամանոր կամ նոր տարի New year Տոնածառ Տոնածառ Christmas tree նվերներ նվերներ gifts ձմեր պապ ձմեր պապ Santa Claus Now let's make a sentence with the words you already know Ձմեր պապը ամանորին բերում է նվերներ Santa Claus brings gifts for the new year եւ դնում տոնածառի տակ and puts them under the Christmas tree. Զանգեր Զանգեր bells mom mom candle Զարդարանք Զարդարանք decoration Now let's make a sentence. Ամանորի նախորեին մենք զարդարում ենք տունը։ Ամանորի նախորեին on New Year's Eve մենք զարդարում ենք տունը։ We decorate the house. Վառում մոմերը, light candles եւ կախում զանգերը and hang bells։ Սահնակ Սահնակ Sleigh Ձնե մարդ, ձնե մարդ, Snowman Patil, patil, snowflake Now let's make a sentence. Մինչդեռ մենք ձնեմարդ էինք պատրաստում, while we were making our snowman, ձյան փաթիլները արագ թափվում էին։ Snowflakes were falling fast. Երբ հանկարծ նկատեցինք, when we suddenly noticed, ձմեր պապի սահնակը, Santa's sleigh. Now it's your turn. Տոնածառ Ձմեռ պապ Նվերներ Սահնակ Ձնե մարդ Փաթիլ Մոմ զանգ Zartarank If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already. Եթե քեզ դուր եկավ այս վիդեոն, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։